सी आणि C मधील लूप्स वरील स्पोकन ट्युटोरियल मध्ये आपले स्वागत या ट्युटोरियल मध्ये आपण शिकू फॉर लूप व्हाईल लूप आणि डू व्हाईल लूप आपण यास काही उदाहरणच्या सहाय्याने करू आपण काही सामान्य चुका आणि त्याचे उपाय देखील पाहू हे ट्युटोरियल रेकॉर्ड करण्यासाठी मी टू ऑपरेटिंग सिस्टम झिरो 1104 उबुंटू वरील जीसीसी आणि जी कंपाइलर व्हर्जन 4.6.1 वापरत आहे चला लूप्सच्या परिचयासह प्रारंभ करूया लूप्सचा वापर एक सूचनांचा गट कार्यान्वित करण्यासाठी वारंवार केला जातो उद्देशावर आधारित त्यास तीन प्रकारात विभागले आहेत while loop do while loop आणि फॉर लूप प्रथम व्हाईल लूप ने प्रारंभ करू सुरुवातीला while लूप कंडिशन तपासते रचना आहे while कंडिशन कंसात स्टेटमेंट ब्लॉक चला आता डू व्हाईल लूप कडे वळू कंडिशन सत्यापित करण्यापूर्वी एकदा तरी डू व्हाईल लूप कार्यान्वित होतो रचना आहे डू कंसात स्टेटमेंट ब्लॉक कंसानंतर while कंडिशन तुम्ही पाहू शकता की कंडिशन शेवटी तपासली जाते चला आता व्हाईल लूप आणि डू व्हाईल लूप वरील एक उदाहरण पाहू मी आधीच एडिटरवर कोड टाइप केला आहे त्यास मी उघडते लक्ष द्या आपल्या फाइलचे नाव सी आहे आज आपण व्हाईल लूपचा वापर करून पहिल्या 10 क्रमांकांची बेरीज करण्यास शिकणार आहोत आता मी कोड समजावून सांगते ही हेडर फाइल आहे मेन फंक्शनच्या आत आपण दोन व्हेरिएबल्स एक्स आणि वाय घोषित केले आहे आणि 0 ने सुरू केले आहे हे व्हाईल लूप आहे व्हाईल लूप ची कंडीशन आहे x is less than or equal to 10 येथे x ची व्हॅल्यू y च्या व्हॅल्यू मध्ये जोडलेली आहे y मध्ये बेरीज संग्रहित झाल्यानंतर व्हॅल्यू प्राप्त होते नंतर आपण y ची व्हॅल्यू प्रिंट करू येथे x वाढलेला आहे याचा अर्थ व्हेरिएबल x 1 ने वाढलेला आहे आणि हे आपले रिटर्न स्टेटमेंट आहे आता प्रोग्राम कार्यान्वित करू कृपया कीबोर्डवरील कंट्रोल alt आणि टी कीज एकत्रित दाबून टर्मिनल विंडो उघडा टाइप करा gcc space while.c dot C space hyphen while enter दाबा टाइप करा डॉट स्लॅश while एंटर दाबा आउटपुट दर्शविले जाते आता व्हाईल लूप चे कार्य पाहू मी विंडोचा आकार बदलते येथे प्रथम एक्स आणि य ची व्हॅल्यू 0 आहे हे आहे व्हाईल कंडिशन येथे आपल्यास एक्स हे 10 च्या समान किंवा त्यापेक्षा कमी आहे हे तपासावे लागेल ज्याचा अर्थ एक्स ची व्हॅल्यू 0 ते 10 पासून असेल नंतर आपण जोडू y प्लस एक्स म्हणजेच 0 प्लस 0 आपल्यास 0 मिळेल आपण y ची व्हॅल्यू प्रिंट करू येथे आपल्यास 0 मिळेल त्यानंतर x वाढलेला आहे ज्याचा अर्थ x ची व्हॅल्यू आता 1 असेल आपण पुन्हा कंडिशन तपासू 1 is less than or equal to 10 जर कंडिशन ट्रू असेल तर आपण व्हॅल्यूज जोडू y म्हणजेच 0 प्लस x म्हणजेच 1 0 प्लस 1 म्हणजे 1 आपण व्हॅल्यू म्हणून 1 प्रिंट करू पुन्हा एक्स वाढलेला आहे आता एक्स ची व्हॅल्यू 2 आहे आपण पुन्हा कंडिशन तपासू 2 is less than or equal to 10 जर कंडिशन ट्रू असेल तर आपण व्हॅल्यूज जोडू म्हणजेच 1 2 जे आपल्यास 3 देईल आपण व्हॅल्यू म्हणून 3 प्रिंट करू अशा प्रकारे हे एक्स हे 10 च्या समान किंवा त्यापेक्षा कमी होईपर्यंत होते आता आपण डू व्हाईल लूप वापरून हाच प्रोग्राम पाहू येथे आपला प्रोग्राम आहे लक्ष द्या आपल्या फाईलचे नाव do hyphen while dot C आहे हा भाग आधीच मागील मध्ये स्पष्ट केला आहे म्हणून चला आता डू व्हाईल लूप कडे वळू येथे प्रथम लूपचा भाग कार्यान्वित होईल आणि नंतर कंडिशन तपासली जाईल एक्स ची व्हॅल्यू y च्या मध्ये जोडली गेली आहे y मध्ये बेरीज संग्रहित झाल्यानंतर व्हॅल्यू प्राप्त होते तर व्हाईल प्रोग्राम प्रमाणे आहे चला प्रोग्राम कार्यान्वित करू टर्मिनलवर परत या टाइप करा gcc space do hyphen while dot C space hyphen o space do enter दाबा टाइप करा डॉट स्लॅश डू एंटर दाबा तुम्ही पाहू शकता की आउटपुट व्हाईल प्रोग्राम प्रमाणे आहे आता डू व्हाईल लूपचे कार्य पाहू मी विंडोचा आकार बदलते येथे एक्स आणि वाय ची व्हॅल्यू 0 आहे त्या व्हॅल्यूज जोडल्यानंतर आपल्याला 0 मिळेल आता y ची व्हॅल्यू 0 आहे आपण व्हॅल्यू म्हणून 0 प्रिंट करू नंतर x 1 ने वाढला आहे ज्याचा अर्थ आता x ची व्हॅल्यू 1 आहे नंतर कंडिशन तपासली जाईल तुम्ही पाहू शकता की प्रथम लूपचा भाग कार्यान्वित झाला आहे असे असेल तरी जर कंडिशन फॉल्स असेल तर आपल्याला एक व्हॅल्यू मिळेल आणि ती म्हणजे 0 आता येथे आपण तपासू 1 हे 10 च्या समान किंवा त्यापेक्षा कमी आहे कंडिशन ट्रू आहे पुन्हा आपण व्हॅल्यूज जोडू आता 0 प्लस 1 नंतर आपण y ची व्हॅल्यू म्हणून 1 प्रिंट करू पुन्हा x वाढला आहे आता x ची व्हॅल्यू 2 आहे नंतर आपण तपासू 2 हे 10 च्या समान किंवा त्यापेक्षा कमी आहे आपण येथे परत जाऊ नंतर आपण व्हॅल्यूज जोडू 1 2 इस 3 आपण y ची व्हॅल्यू म्हणून 3 प्रिंट करू अशा प्रकारे x ची व्हॅल्यू 10 च्या समान किंवा त्यापेक्षा कमी होईपर्यंत कंडिशन्स तपासल्या जातील आणि हे रिटर्न स्टेटमेंट आहे लक्ष द्या येथे व्हाईल कंडिशनचा शेवट सेमिकोलॉन ने होतो व्हाईल लूप मध्ये कंडिशनचा शेवट सेमिकोलॉन ने होत नाही आता हा प्रोग्राम C मध्ये कसा कार्यान्वित करायचा ते पाहू हा आपला C मधील व्हाईल प्रोग्राम आहे आपल्या C प्रोग्राम मध्ये तर्क आणि कार्यान्वयन समान आहे येथे काही बदल आहेत जसे की stdio.h च्या जागी हेडर फाइल स्ट्रीम म्हणून आहे आपण येथे नेमस्पेस std वापरून यूजिंग स्टेटमेंट समाविष्ट केले आहे आणि येथे printf फंक्शनच्या जागी cout फंक्शन वापरले आहे while loop ची रचना आपल्या सी प्रोग्राम प्रमाणे आहे प्रोग्राम कार्यान्वित करू टर्मिनलवर परत येऊ मी प्रॉम्प्ट क्लियर करते कार्यान्वित करण्यासाठी टाइप करा g space dot C P P space hyphen O space one enter दाबा टाइप करा डॉट स्लॅश वन एंटर दाबा तुम्ही पाहू शकता की आउटपुट सी मधील व्हाईल प्रोग्राम प्रमाणे आहे आता C मध्ये डू व्हाईल प्रोग्राम पाहू टेक्स्ट एडिटर वर परत या येथे देखील समान बदल आहेत जसे की हेडर फाइल यूजिंग स्टेटमेंट आणि सी आउट फंक्शन उर्वरित गोष्टी समान आहेत प्रोग्राम कार्यान्वित करू टर्मिनल वर परत येऊ टाइप करा g space do hyphen while dot CPP space hyphen O space डू1 एंटर दाबा टाइप करा डॉट स्लॅश डू1 एंटर दाबा तुम्ही पाहू शकता की आउटपुट सी मधील डू व्हाईल प्रोग्राम प्रमाणे आहे आता आपण काही सामान्य चुका आणि त्याचे उपाय पाहू टेक्स्ट एडिटर वर परत या समजा येथे मी एक्स ची व्हॅल्यू वाढविणार नाही सेव्ह वर क्लिक करा काय होते ते पाहू टर्मिनल वर परत येऊ मी प्रॉम्प्ट क्लियर करते प्रोग्राम कार्यान्वित करू अप एरो की दोन वेळा दाबा पुन्हा अप एरो की दाबा आउटपुट दर्शविली जाते आपण भरपूर शून्य पाहू शकतो कारण लूप टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंगची कंडिशन नाही यास इन्फिनिट लूप असे म्हटले जाते इन्फिनिट लूप हे सिस्टमला प्रतिसाद न देण्यास कारणीभूत ठरू शकते हा प्रोग्राम सर्व प्रोसेसर्सची वेळ वापरतो परंतु त्यास आपण समाप्त करू शकतो प्रोग्रामवर परत येऊन चूक दुरुस्त करू टाईप करा x आणि सेमीकोलन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 सहाय्याने कार्यशाळा चालविते परीक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्रही दिले जाते अधिक माहितीसाठी कृपया contact at spoken hyphen tutorial dot org वर लिहा स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट हे टॉक टू टीचर या प्रोजेक्टचा भाग आहे यासाठी अर्थसहाय्य the National Mission on Education through I C T M H R D government of India यांच्याकडून मिळालेले आहे यासंबंधी माहिती पुढील साईटवर उपलब्ध आहे या ट्युटोरियलचे भाषांतर कविता साळवे यांनी केले असून मी रंजना भांबळे आपला निरोप घेते धन्यवाद